Four layers of Mediterranean flavor. Moussaka is a cornerstone of Greek cuisine. Preparing this complex dish takes many steps and a good sense of timing. The secrets of this delicious treat were revealed to Chef Vasilios Margaritis early on. Τη συνταγή του μουσακά την έχω μάθει από τον μπαμπά μου που εργαζόταν πάρα πολλά χρόνια στην εστίαση. Ε, είναι πάρα πολύ παλιά συνταγή η οποία και αυτό την είχε μάθει από παλιούς δασκάλους, μαγείρου οι οποίοι εργαζόταν χρόνια στη δουλειά και συνεχίζεται και τη φτιάχνω παραδοσιακά όπως την έχω μάθει και όπως μου την έχει διδάξει ο μπαμπάς μου. The Spilia tis Akropoleos Taverna stands at the foot of the Acropolis in Athens' old town. Vasilios Margaritis has been a chef for over 40 years. He appreciates the variety in Greek cuisine. It's said to reflect the country's rich history Λέγομαι Βασίλειος Μαργαρίτης, είμαι σεφ της εταιρεία. Θα σας φτιάξω σήμερα ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά, παραδοσιακό μουσακά, ελληνική συνταγή η οποία έρχεται από τη Μικρά Ασία. Moussaka has oriental roots. Refugees brought the recipe with them to modern Greece during the Greek and Turkish War in the early 20th century. Hints of oriental spices lended its typical flavors. Eggplant, ground beef, and potatoes form the base. Η πρώτη κίνηση που θα κάνουμε είναι να βάλουμε να μαγειρέψουμε τον κιμά μας. Τοποθετούμε τον κιμά σε ένα σκεύος. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, λίγο κρεμμυδάκι, ελαφρώς λίγο σκορδάκι, μία σκελίδα σκόρδο και σοτάρουμε το κιμά μας καλά. Χυμό ντομάτας, συμπληρώνουμε το νεράκι μας χαμηλώνουμε τη φωτιά μας και το αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί για 20 με 25 λεπτά. Cinnamon, allspice, black pepper and salt are all part of the traditional recipe. Τώρα κόβουμε τις μελιτζάνες, θα τις καρικεύσουμε και θα τις βάλουμε στο φούρνο να ψηθούν. βάζουμε στο φούρνο και το ψήνουμε για 180 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. For the first layer, the potatoes are cut thinly into even slices. Θα βάλουμε τις πατάτες μας να τηγανιστούν. Then it's time to blend the bechamel sauce. In go flour, milk, olive oil, bits of Graviera cheese made from sheep's and goat's milk, some eggs, pepper, salt, parsley, για να ξεκινήσουμε τη μπεσαμέλ μας, βάζουμε το ελαιόλαδο. Η μπεσαμέλ κανονικά γίνεται με βούτυρο και αλεύρι. Όλες οι γαλλικές συνταγές εμπεριέχουν το βούτυρο. Εδώ στην Ελλάδα την αλλάξαμε, την κάναμε με ελαιόλαδο. Vasilios Margaritis layers up the fried potatoes, the baked eggplant, and the ground beef. He sprinkles some Graviera cheese and parsley leaves on top, and then pours the bechamel sauce over everything. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Το ψήνουμε στο φούρνο για 40 λεπτά στους 180 βαθμούς. The moussaka is ready once a golden brown crust has formed. And the time-consuming preparation pays off. Over 100 orders for it come in daily in this establishment alone. It makes for a hearty meal and doesn't need any side dishes. κάθε καλοκαίρι περιμένω πάντα να βγει η Βελιτσάνο, τόσο ώστε να μπορέσουμε να φάμε μουσακά. Βέβαια γίνεται και το χειμώνα, αλλά δεν βγαίνει τόσο νόστιμος. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που το φτιάχνει, που το έφτιαχνε, τη μαμά μου. Μετά εγώ ξέρω πώς φτιάχνεται, η αδελφή μου το έχει φτιάξει, κάνει πολύ ωραίο μουσακά. Ε, θα το μάθω στην ανιψιά μου, οπότε ναι, παραμένει ένα φαγητό που περνάει από γενιά σε γενιά. Moussaka, the Greek national dish, is a culinary heritage served up anew for each generation.